因为你是唱歌的，你唱你在你在那个时候民歌比赛的时候，你被发掘，因为他都唱国语，你唱台语。对，因，我想为什么？好。因为那个时候，那个中华民国刚解严。对。然后，所有很多那个本土的作家的书会在坊间里面出现。那我的意思就是说，我这个人就想去解决一种矛盾，就是说，我是一个呃土生土长的台湾人。 但是我到台北来之后，我总觉得我自己呢，怎么说，好像没有办法能够打进那个台北的那一种环境，因为这个环境 <coughs> 大部分是要说华语的，就是说国语的，然后我就觉得很矛盾，就是说我感觉到自己有点自卑，干嘛弄说台语的人就没水准，一定是那种。 土土怂了，哦，而且你还要唱台语歌，那更怂了。应该像国语歌，比如说现在，你就要像周杰伦、王力宏，然后这些人比较在整个那个歌坛的一种语言文化的那个比较上，我们一定会觉得周杰伦或是王力宏气质比较好，比较高嘛。哦， <laughs> 然后唱这些台语的人，其实上我们心里都觉得。 对了，我承认你的存在，可是你毕竟还是有点怂你觉得那个是那个时候的一个我觉得对，我觉得是这样。然后我对这个事情就矛盾了嘛。对。然后那个时候就在书，因为我自己在年轻的时候很不喜欢读书，那这也是我的一个致命伤。所以，我只要一抓住机会，我就会去看书学习。 因为我觉得我过去那一段时间没在念书，所以我就会去书店里面看那些因为解严之后，你在讲台湾意识、本土意识的书，我就会看了一些，然后就感动。我有一天想说，我就要大声把那个台语歌唱出来，说我是什么样的。所以当台下一堆在唱华语歌的时候，我就偏要唱台语歌。我那时候是这样的。 时候你唱的是自己创作的作品， <laughs> 对，叫《盲网梦》，就是你我到这个台北社会来的一个心情的的感受。我们现在都没有办法找到这首歌，因为它只是因为那时候就没有录音嘛，因为只是为了要去参加比赛，我就在前面唱唱我的心声，很直接的。你还记得这个歌怎么唱？但我不记得但是大致上，大致上就是讲我对台北这个社会的。 我自己心里面的矛盾，好像我有一个梦想来，可是被这个，被这个梦想给，因为这个梦想吸引我到这边，然后然后让我自己变成一种很混乱的状态。就我是一个普通在彰化长大的人，我对都会的这些生活根本一点都不熟悉啊。但来了之后，就是看到那些跟我的自己的价值，或是跟我所成长的环境的一些。 怎么事情会是这样？事情会是那样？就是很迷惑，看不懂，或者是觉得这样不对，就是就写那样的歌去比赛，对。所以不是因为我，不是因为我唱歌好听，或者是呃呃呃写的这个歌多么有有那个呃音乐的这个质量或才华，不是，是因为。 根本没有人跟我，跟我一样，在那个年代， <clears throat> 对啊。